दोस्तों क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा कलम देखा है और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कैसे सच्चाई जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे मिले इस खिलाड़ी से जिनके बारे में जानकर आपकी आंखें खुल जाएगी तो इसी वीडियो में हम 10 ऐसे फैक्ट बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे अपने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक मिले सोलह साल की कल्याण श्रीवास्तव से इन्होंने मात्र अठारह सौ रुपये की लागत में से देसी ऐसी बनाया है इसकी परियोजना इतनी प्रभावशाली थी कि अब वह इस तकनीक को जापान सरकार के साथ साझा करेंगे इसकी प्रतिभा को सलाम महिला के साथ बैठे शख्स आम नहीं है बल्कि तेलंगाना भूतलपाली जिले के कलेक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीम है दफ्तर के बाहर महिला के साथ बैठकर वो उनकी हर समस्या को सुन रहे हैं इनके सादगी और विनम्रता के लिए नम्न थ्री यह फोटो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह राजस्थान की है जिसमें एक रिक्शा वाला अपनी बेटी को गोद में लिए रिक्शा चला रहा है क्योंकि उसकी पत्नी की मौत बाद इस बच्ची का ख्याल रखने वाला को नहीं है पिता के जज्बों को सलाम फैक्ट फोर इस पिता के सड़क दुर्घटना में अपने बेटे की मौत के बाद अकेले ही इन्होंने पाँच सौ छप्पन गड़े भरे इनकी सोच के लिए दिल से सैलूट फैक्ट फाइव मिले सात साल की बच्ची प्रसिद्ध सिंह से तेरह लाख पाँच हज़ार फलदार पौधे लगाने और तेरह फलों के जंगलों का निर्माण करने के लिए मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुरस्कार एक्स सिक्स सोनम बंगाचुक मशहूर फिल्म के लिए के डायरेक्टर भारतीय सेना के जवानों के लिए एक खास तरह का सोलर हीटर टेंट तैयार किया है दस जवानों के रहने लायक इस टेंट के अंदर का तापमान बीस डिग्री तक रहता है जब बाहर का तापमान माइनस बीस डिग्री होता है इस टेंट के अंदर भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की सर्द रातों में गुजारने में काफ़ी आसान होगी फैक्ट सेवन दोस्तों एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड जिसमें पूरा ए टू जेड लेटर आ जाता है क्या आपको पता है कि उस वर्ड का सॉरी वर्ड कौन सा है तो अपनी नहीं जानते तो मैं बता दूँ the quick brown fox jump over the lazy dog इस हवाई के में पूरा ए से जेड तक लेटर आ जाता है दोस्तों फैक्ट एट इस स्क्रीन पर जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है यह दक्षिण अफ्रीका का एक शख्स है जिसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था पर उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अच्छे लेवल पर फुटबॉल सीख सके पर इसने हार नहीं मानी और एक ऐसे सर स्कूल में जाकर उन्हें पूरी मेहनत की और एक मशहूर बन गया विश्व विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी फैक्ट नाइन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के जाने के बाद भी उसके फॉलोवर बढ़े सुशांत के जाने के बाद भी इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर कम नहीं हुए बीते सात दिनों में उन्हें एक पॉइंट छः लाख लोगों ने फॉलो किया फैक्ट टेन दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ भारत के आचार्य मुकिनारी श्रीवास्तव द्वारा बनाया गया है यह पाँच पॉइंट पाँच मीटर लंबी है और इसका वजन सैंतीस पॉइंट पाँच के है दोस्तों फैक्ट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा तो मिलते ही ऐसे दस इंटरेक्टिंग फैक्ट को लेकर तब तक के लिए बाय